hora de levantarte, carnal. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, güey? Oye, muchas gracias por estar conmigo en estos momentos. Ya sabes, mijo, lo que necesites. 10 de la mañana mi alarma me ha despertado No sé si estoy dormido o por qué tan apagado Los días no son los mismos desde que tú te has marchado Te siento tan cerca mío pero no te he encontrado Y si estuviera en el cielo tal vez estaría contigo Porque somos dos estrellas juntando el mismo camino Y esta vez me tocó mover pieza mi ajedrez Puse las cartas sobre la mesa y me clavé el 10 Y así es el rap se hizo costumbre Y si lo sigo haciendo es el remedio para calmar esta lumbre sin lealtad también me tocó una falsa amistad que solamente me di media vuelta y me encajó un puñal Sin deberla ni temerla, en problemas me metí Un lobo hambriento se estaba tragando este pobre infeliz El rap en venas, los amigos se cuentan dos veces En las buenas y en las malas poco están en tus problemas Creí en una mágica amistad pero la magia solo es una ilusión Tenemos muy bien puestas las máscaras Que nos olvidamos de ver verdaderas caras No sé cómo lo hice pero lo logré Así que aquí no encontré a los que decían que no Y con el tiempo me tocó aprender Que sin así solo, solo me voy No sé cómo lo hice pero lo logré Así que aquí no encontré a los que decían que no Y con el tiempo me tocó que si nada así solo, solo me voy Los amores he tenido aunque de eso se habla lo loco A veces eres demasiado para tampoco Tienes que aprender a dejar la mesa cuando amor no sirve Y irte antes de que te vuelvas loco es hora de hablar de todo lo que he sentido Me he sentido angustiado al no tomar mi objetivo Y si mis sueños van huyendo no sé dónde estaré He prometido atraparlo así que lo alcanzaré palabras me ha otorgado Nunca uses la fuerza bruta pero no seas dejado Si supieras que la vida golpe más fuertes me ha dado La pérdida de un amigo en el corazón le he guardado Burlas a lo largo del tiempo por vestir diferente Y si eso es un delito enciérrenme con esa gente Que si entiende que comprende lo que uh, no siente y que no te mira con desprecio por gustos diferentes Un tropezón no es caída, lo decía mi padre pensando Reflexionando cómo salir con la frente en alto le doy gracias a mis padres porque no faltó plato en la mesa Y que un plato de frijoles, un pastel con cereza Oye rapper reconocido como un arte abstracto No cualquiera lo entiende, que lo hace que dan impacto y hermandad es lo primero que se rompe Actos que hicieron que valorara mi acá y nombre Y no miento cuando te estoy diciendo lo que siento Lamento no valorar todo ese momento El tiempo ha volado más rápido que el viento Y no puedo regresarte porque todo dejé por muerto No sé cómo lo hice pero logré Los que decían que no Y con el tiempo me tocó aprender tiempo me tocó aprender No te confíes de palabras bonitas y te va la razón Muchos tienen en boca azúcar, veneno en el corazón Esto es solo un motivo de preocupación A veces lo más difícil es aprender a decir adiós ¿Qué ¿Qué? ¿Cuál fiesta? Arre, arre. Simón, ahorita le caigo. Arre, hermano.